पसंद आई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो